Okay, welcome. Musta mga tropa? Ito yung pangako ko sa inyo sa kausapin natin. HD3. Paano ba ang uh, tabas ng rotary bulb? Okay. Paano ang um, maayos tabas para base sa ginawa ko? Ito ay rotary valve. Bago to mga tropa. Ito ay stock size. Stock size ng rotary valve. Okay? Ito yung kabuuan ng right crankcase ng HD3. Okay? Okay. Pagka pagmamasdan ninyo ito mga tops, ito mga tropa. Ito nyo to, session na kayo, uh, gabi na kasi. Nakita nyo ito tong uh, butas na pasukan ng ng hangin at gasolina, okay? Ito yung side ng rotary valve. Ito mga tropa, kinakailangan nyo ito na i-champer or tatabasan nyo rito sa part na ito ito tatabasan nyo ito ng gagawin nyo ito ano mga paps tatrampel nyo pa ganito yan nakikita ba mga tropa Ayan, i-chamfer nyo yan mga paps. Pag ganito, tatabasan nyo yan mga tropa. Ah, ayan. Ganyan. Okay? Tapos yung kabila rito, yung kabila rito, eh, tatabasan nyo rin dito mga paps. Ito, paluluangan nyo ito ng konti rito. Ito, ayan. Okay. Mga kahit mga 2 mm. Dito 2 mm. Tapos dito 2 mm. Nakuha na mga paps. Tapos dito, dito sa ibabaw na ito mga tropa. Kinatabas din ito mga paps. Kinatabas ito. Pwede itong tabasin mo kung hanggang saan mo gusto. Huwag mo lang paabot din doon sa o-ring. Ito yung o-ring side. Dapat may pagitan nyo ng kahit 0.05 mm. Huwag mong ididikit sa o-ring. Kasi pag dinikit mo sa o-ring, sisingaw na yan. May chance na mag-leak. Okay, kaya ito, ito, tatabasan din ito. Tatabasan din ito mga tropa. Yan. Tabas yan mga paps. Okay? Pag ganyan, paps, oh. Dito sa gitna, dito mataas ang portion, tapos pababa. Pababa. Okay? Tapos dito, dito, tabas, pababa. Dito, tabas, tabas, tabas, pababa. Okay? Yan ang uh, Okay to, pwede rin do pop sa mga stock kahit hindi ka magtabas ng rotary valve. Mag-advance mag-a-advance ang pasok ng fuel and air mix mixture. Okay? Tanda nyo mga tropa. Okay? Tapos ito, tropa. Tanda nyo. Nakita nyo to? Itong, ayun o. Oh. Ito, itong crankshaft. Ito, ito, ito, itong crankshaft na ito. Diba? Kung pagmamasdan nyo mabuti mga tropa sa mga HT3 nyo. Nakikita nyo to? Pagpasok dito ng mixture, pagpasok dito ng mixture, binabangga nyo itong itong part na ito, ito, itong makintab, itong makintab na ito, itong part ng crankshaft. Okay? Uh, ang pwedeng solution dito, kasi ang dapat ang maging airflow nito, ang maging pasok ng mixture nito ay dire-diretso papaitaas. Dire-diretso papaitaas. Hindi dapat niya babanggain ito. Kasi magkakaroon ng backflow pag binabangga na yan. Okay? So, pwede kayo magpatabas ng crankshaft ayon dito sa sa entrance ng dito sa entrance nito. Medyo malabo-labo lang. Ito tong entrance na ito. Dapat hindi niyo to babanggain. Okay? Pwede niyo itong ipa-tapered. Tapered niyo ito para yung mixture mga tropa. Ito, medyo ito drawing ko na lang mga paps. Kasi para nakikita nyo. Di ba ito yung yung kabuuan ng crankshaft. Ngayon, pag pumasok ang mixture, pag pumasok ang mixture, bumabangga dito sa dito sa crankshaft. Okay? Ang gagawin nyo rito, pwede nyo itong ipatipered. Patatabas nyo yan patatabas niya yan ng bahagya para yung airflow hindi babangga sa crankshaft. Okay? Nakikita niyo rito, medyo pasensya na kayo at medyo, yun no? Oh. Pagpasok dito, di ba bumabangga rito sa ano? Ayan ang oh, bumabangga. Okay? Ayan, bumabangga yan, di ba? Bumabangga. Ngayon, ang alternative solution, pwede nyo itong ano, ito, ito, itong part na ito, pwede nyo itong tapalan or dikitan ng epoxy. Steel epoxy. Ang brand is ano, ito ang brand mga tropa. Defcon. Okay? Uh, ito eh, kung tawagin natin is pansamantagal. Umaangat din to mga paps, pero matagal naman matagal. Okay? matagal to. Okay? Pwede nyo itong patungan. Ito. Ito, ito. Ito, nakikita nyo ito. Ah, sorry ha. Ah. Medyo, ito, ito. Papatungan nyo ito ng epoxy. Para yung pag-akit dito ng airflow, hindi nyo ito iaayon nyo. Para magkakaroon siya ng, uh, ng hagdan. Para hindi nyo ito babanggain, itong crankshaft na ito. Okay? Kasi ang pasok ng airflow, dapat smooth papaitaas. Smooth Okay, smooth going ano upward. Ngayon, dapat hindi niya binabangga yan. Uh, ah, hindi niya binabangga. Kaya gagawin niyo, magkakaroon kayo ng rampa para hindi banggain niyang crankshaft kung ayaw mong magpa-machine shop. Okay? Yan mga tropa, i-fill nyo to ng epoxy. I-fill ng epoxy yan. Ngayon, pag pinil mo ng epoxy yan, magkakaroon yan na siyempre medyo, medyo kakapal ng bahagya rito sa itaas. Ngayon, ipoport mo yan. Tatabasin mo yan. Papantayin mo lang yan. Para yung pasok ng airflow, hindi ito babanggay. Okay? Para mawala. Yan. Yan ang tatandaan dyan mga paps. Tapos ulitin natin. Ulitin natin. Ito. Itong uh, Okay. Ulitin natin ha. Ito yung stock size ng pasukan ng sa airflow from rotary valve. Ito mga tropa, simula doon, simula rito, tatabasan nyo to. Yan, nakita nyo, medyo malabo lang tong lapis natin mga paps. Tatabasan nyo na pag ganito yan, oh. Pababa. Yan. Tapos ito, tabas din, tropa. Yun, pag ano na, oh, tingnan nyo mabuti. Yun, tatabasan nyo. Tapos dito, sa bandang itaas, ah, hindi pa, saglit lang. Yan, dito sa may banday taas. Simula rito, tinabas nyo, dito mataas. Pag ano ng tabas. Okay? Huwag nyo paabutin dito sa ano, dito tropa sa sa tayo ng o-ring. Iba na dito na yung tayo ng o-ring. Yan yung o-ring. Huwag nyo paabutin. Dapat may mga clearance na at least uh, 0.5 mm. Kalahating mm. Huwag nyo paabutin doon. Okay? Tatabasan nyo yung tabas. Pero dito, pababa. Pababa, pasaka lang tataas siya. Bandang gitna lang siya tataas. Okay? Yan yung uh, porting yan para mas mag-advance mas mag-advance ang pasok ng mixture paputang itaas. Uh, okay mga tropa, tandaan nyo yan. Uh, importante yan. Importante importante yan mga tropa. Uh, narito na tayo sa pinakaabangan ninyo ba ito yung stock rotary valve? Paano ba? Kasi nagtatanong yung ating mga masusugid na subscriber, yung ating mga tuner and tunist or yung ating mga nagsasaliksik para lumakas ang kanilang HT3. Ito, ito parts. Ito, ito ah, itong stock size. Itong stock size ng rotary valve na ginawa ng Kawasaki ay okay ito, tandaan nyo. Kasi ito, mas mataas itong mag-RPM. Nakuha niyo, Paps? Uh, kaya nitong mag-produce ng mataas na RPM. Ngunit, ito naman mga tropa, ngunit, ngunit, magkakaroon niya, kumbaga nagkakaroon siya ng mataas na RPM pero hindi siya sasapat doon sa stock CDI. Stock CDI na ginamit natin yung sa stock CDI ng hd 3 Okay? Pwede nyo itong i-try na hindi tatabasan. Or, ito na yung ginawa ko. Ito na yung ginawa ko mga tropa. Kung pagmamasdan nyo ito mga tropa. So, Kung pagmamasdan nyo itong mabuti. Nakita nyo ito, ito mga tropa ito. Yan. Yung guhit na yan. Yung tapos na yan. Stuck yan, ah, di ba? Walang tabas yan. Hindi natin to tatabasan. Okay? Hindi, ulitin ko, hindi natin ito tatabasan. Ito yung kaitaasan. Okay? So, ikan, ginuhit ko na kasi yan dito. Yan. ginuhit ko yan, mga tropa. Okay? Nakita niyo yan, mga paps. Ito. Parang kasi mas kita nyo kasi gabi na eh. Ito, nakita nyo ito. Nakita nyo yan pwede nyong ipantayan dyan. Pag ganun. So, itong portion na ito, ito ang tatabasan natin. Ito, tabas to. Tabas yan. Yes. Tama siya. Nakita nyo? Ipapantay nyo lang yan dyan. Ipapantay nyo lang yan dyan. Magiging siyang half. Half moon, kung tawagin. Half moon. Pero, sa ginawa ko mga paps, sa ginawa ko pa mga paps, tinapasan ko pa yan ng ganito. Nagdagdag pa ako dyan, mga tropa. Yan. Ito yan. Simula doon, di ba ito yung kapantay niyan? Simula doon, ito yung kapantay. Pwede nyo gamitan to ng ruler or mga straight ano na something. Okay? Ito, tinabas ko pa yan dito mga tropa. Tinabas ko pa yan dito. So, kung titingnan mo yan, nakalist na yan. Nakalist na, di ba? Ito, ekstrang tabas to mga tropa. Yung sa akin ginawa, ito, simula rito, hanggang dun. Yan. Yan ang tabas na ginawa ko para para lumagpas sa Raider Raider 150. Alagpas yan mga tropa sa Raider 150. Yan, nakita nyo yung mga tropa. Yan, yan ang tabas ko lalagpas yan sa radar 150. Ito, simula rito mga tropa. Napunta doon. Okay? O, ah, nakita nyo ng sikreto natin mga tropa. Opo, at ipapasalamat po ako sa mga nag-subscribe na po. Opo, thank you po sa pag-subscribe nyo sa channel natin. Opo, ah, may karugtong pa po. May karugtong pa. May karugtong pa po itong video natin about HT3, kung paano, kung paano lalagpas, kung paano lalagpas ito sa Raider 150. Opo, makikita po ninyo. At ano, tandaan nyo po po rito, yung tabas dito, ano po? Ayan. Tsaka yung tabas pa ganun. At tsaka yung tabas pa ganun. Minsan, natatinawag ko yung ano eh ko yung uh, shell type. Yung shell, alam yung yung signboard ng shell, 'di ba pag ganun. Tapos pag ganun. Yung ay ako nalimutan ko yun. Yan, pag ganun. Okay? Yung pinakang trademark ng shell, 'di ba pag ganun. Tapos pag ganun. And then pag ganun. Yan po. Tandaan niyo yan. And don't forget na magkabit kayo ng it's either epoxy para pagpasok ng airflow hindi babangga or it's either magpatabas kayo ng magpatabas kayo ng ng crankshaft nakita po ninyo ulitin po natin ha makita po nyo yun, di ba, babangga yan. Di ba yun, packet na. Ayun, oh, packet na yun. Doon nyo po ipapantay yung epoxy. Doon po nyo ipapantay, doon sa edges na yun, yung pong kanto na yun. Para yung pasok ng mixture going up, going upward, Walang hahadlang pag po nakaganon yan. Importante, importante po na hindi magkakaroon ng backflow. Okay po? At ito po yung tabas. Ito po yung tabas. Okay po? Ito po kung paano ko po tinabas yan. Kasi medyo extreme po tayo. Naghahanap po tayo ng lakas. Sabi ko nga po sa inyo, huwag matakot magkamali. Huwag matakot magkamali. Sa pagkakamali, sa pagkakamali, diyan nyo po mapapatunayan kung nag-okay pa or hindi. Opo, ganun po yan. Ito po ay, ito kasi kasing HT3 na ito, sa totoong buhay, in, in reality, uh, ito po ay sa kaibigan ko, sa kaibigan ko rin na gumagawa ng mga hyper. Ah po. Ayan, uh, ah, malungkot na malungkot na nga po yung aking kaibigan na yun eh. Kasi hindi naman tayo tuner, hindi naman tayo nakagagawa nito dati. Sabi nung friend ko, sabi niya, Kuya, eh, nakadikit na tayo sa Raider 150. Nakabuntot na tayo sa Raider 150. Eh, ang gusto ko naman, eh, lumagpas. <laughs> sabi ko, sabi ko, amateur tayo, tropa. Hindi tayo gumagawa ng gano'n. Eh sabi ko, sige, gawin ulit natin. Gawin ko ulit, sabi ko. Ito, maganda pangyayari niyan, mga sir, mga ma'am, mga kapaps. Hindi, ginawa ko na panibago. Pero ito na rin po yung tabas. Yan na rin po yung tabas niya. Mayroon po po kong uh, ginawa. Hindi po rito ha, hindi po rito eh, ang nangyari po ay ano eh, nawala. Nawala po yung iktad, yung, yung, yung arangkada. Hindi ko masabi kung torque yun eh, nawala eh. Nawala yung arangkada. Pagka wala nung arangkada, alam mo yung, yung aking best friend na yon nalungkot. Totoo po ito, itong kinikwento ko sa inyo. Nalungkot yon Napakuha nga po siya ng ano, eh, yung stick ng banana ko yung stick ng banana ko, ginagana ganito na lang yun sa flooring. Parang may sinusulat siya na nalulungkot siya na ang sabi niya sa akin, Kuya, nawala na yung iktad. Kasi malaking lalaki kasi yon Malaking lalaki. Malaking lalaki yon mga tropa. Eh, pag sumakay siya sa motor niya, itinatapon siya. Alam niyo yung itinatapon siya, eh nawala. Yun. Nawala. Nawala yung iktad. Yun. Eh, sabi niya sa akin, eh, ano eh, Kuya, nawala yung iktad. Eh, sabi ko, pagod na tayo. Kasi binata pa ako noon, mga paps, mga tropa. Sabi ko, umuwi ka na muna. Eh, bukas, bukas, sabi ko, bukas ibabalik ko yung ginawa ko. So, abangan nyo. Abangan nyo, mga paps, kung ano yung isang importanteng importante. Uh, okay na tong rotary ball na ito. Sakto na yan. Uh, nandun pa yung isang sekreto Tandaan nyo mga tropa. Sabi ko nga sa inyo, uh, sabi ko sa inyo, sabi ko sa inyo mga tropa, pagka susundin nyo yung tamang timplata sa ginawa ko, ma-achieve nyo po. Totoo, ma-achieve nyo yung lakas. Yung lakas na nagawa ko na isinishare ko ngayon sa inyo. Opo, hindi ko kayo hindi ko kayo binibiro o hindi ko kayo niloloko. Maniwala pa kayo sa akin. Totoong, totoo na lumagpas kami sa Raider. Lumagpas yung XG3 ng tropa ko. Oo, eh, oh, magandang maganda talaga itong hindi lang masabi nating kwento or storya eh. Pero sabi nga eh pag hindi ka nag-try, at least yun, doon ko masishare sa inyo sa pagkakamali. Sa pagkakamali totoo lumagpas lumagpas sa Raider 150 ang HD3 itong HD3 ng tropa ko oh, sumikat yung tropa ko yan eh. Somewhere po dyan sa, kwento ko po sa inyo, somewhere po dyan sa Sampaloc Dyan po sa Rizal. Sumikat po yung tropa kong yan. Sumikat po yan kasi malakas ang kanyang HD3. Nanalo po kami dyan. Uh, lumaro po kami dyan. Kung hindi ako nagkakamali, ha? Ah, kung hindi ako nagkakamali, nakalaban po namin dyan. Uh, Wave 125, pero sikat na sikat po yun. Pero ang set po nun is 200 plus cc. 200 plus cc. Nung karera na, yung karera na mga paps, tumatayo talaga yung Wave 125. Tumatayo. Opo, tumatayo talaga. Pero doon, may natutunan din po ako noon. Kasi doon sa altitude, dumidepende rin po mga tropa. Tandaan nyo, yung size ng main jet at slow jet, dumidepende po yan sa altitude or yung tinatawag na sea level. Kung ikaw po ay, ang lugar po ninyo ay kapantay ng dagat, kinakailangan po na ang mixture, air and fuel, yung fuel, mas madami po, mas madami ang ibibigay nyo. Pero pag dumating po kayo sa teritoryo, kasi oras na ng karera, dumating po kayo sa teritoryo na mas mataas po ang altitude, hindi po kinakailangan ng madaming gasolina or madaming fuel. Yan po ang uh, natutunan ko dyan. Tandaan po ninyo, kasi nung lumaro na kami noon, nung lumaro na, sabi nung hinete namin, yung aming magaling na hinete, somewhere in, ano, in Kawainin. Magaling po yun. Sabi niya, sabi niya, tropa, sabi niya, ba't ganito? Iba naman ang buong HD3 mo. Hindi kagaya nung ibinibitaw ko sa, ano, sa Infanta. Eh, sabi ko sa kanya, oo, ibang-iba. Tapos sobrang, sobrang, sobrang, ano, alam mo yung mga paps, yung carburetor ko, yung carburetor ko sobrang lamig. Alam mo yung nagyayelo? <laughs> Ibig sabihin, mataas talaga ang templada. I mean, rich mixture, parang nakachok. Di ba? Opo, tandaan nyo yan mga tropa. I-share ko rin sa inyo ang size ng main jet, slow jet, at kung anong size ng carburetor natin. Opo, at thank you po Thank you po sa inyong pagsubaybay. Ito po, ito po yung tabas talaga ng rotary valve na ginawa ko. Simula po doon hanggang doon. Opo, tandaan yan. Pero ang RPM po nito is hindi ganun kataas. Pero lumalagpas po yan sa Raider, Raider 150. Yan po ang kaya kong ipangako sa inyo. Subaybayan po ninyo. Ipapakita ko sa inyo yung kasunod. Yung kasunod kung saan kung saan kung saan ako sinasabi ko sa inyo kung saan nagkamali okay okay po at salamat po sa inyong pagsubaybay may kasunod pa po tayong video about HD3 opo pakiantabayanan nyo mga paps at thank you po inuulit ko po salamat salamat po sa mga nag-subscribe at sa nag-share ng video natin Opo. Thank you. Thank you po sa inyo. Uh, okay. May parating pa po tayong video. Opo. Tandaan nyo na po yung tabas. At saka po yung sa epoxy natin dito or it's either patabas natin tong right crankshaft. Okay po. Uh, thank you po. Salamat po ng maraming maraming. uh, mga paps, mga sir, mga ma'am. Ah, bago ko makalimutan, ako ah, po, salamat sa inyong pagsubaybay. Pasensya na po at bago natin malimutan, ito na po yung, di ba po, ito po yung tinabas natin na rotary valve. Ito po yung tinabas natin na rotary valve. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng adjustment. Kung makikita po nyo ito, tuntot na ito, itong ngipin, ito po, itong ngipin e na ito, uh, tatabasin po ito. Tatabasin po ito. Inulit ko po. Bago po natin makalimutan, ito pa rin po yung tabas natin. Ha? Yung pong ngipin e na ito, itong tooth na ito, tatabasin po natin yan. Tatanggalin po natin yan. Okay po. Nakita ah, po nyo ito. Ito, ito po. Uh, tatabasin po natin to. Okay po. So, pag natabas na po natin ito, pag natabas po natin ito, itong side na ito, eh ito po yung pasukan ng gear ng rotary valve. Di ba po, ang normal na ang normal na insert po niyan ay dito, di ba? Nakaganyan po yan, oh. Di ba nakaganyan po yan? Sa malaking hukay. Ngayon po, kung katabasin natin ito, itong part na ito, katabasin po natin yan. Pero ang rotary valve po natin ngayon is pipihitin po natin, i-rotate po natin yan ng counterclockwise. Pag ganun po yan. Isasagad po natin doon sa tinabas. Doon po sa tinabas na yon. Yan. Pipihitin po natin siya ng imbis na 'di ba ang eksaktong insert niya ganyan. Ngayon po ipipihitin po natin ng counterclockwise. Kung yan po ay dito na dati, di ba dito po yan bumabangga? Ngayon po, hindi. Pag tinapas na po natin yan, doon na po yan, doon na po yan babangga. Doon na po yan didikit. Doon po, di ba ito po ito yung malapad na ano. Dito po, di ba tinabas natin to? Dito na po yan babangga. Doon. Okay po. Remind ko po, uh, ah, wag niyo pong kalimutan, wag niyo pong kalimutan na may sukat po kasi ito eh, nakadegree po ito eh. Hindi ko lang makahanap yung aking degree wheel, yung aking uh, ah, ginawang degree wheel. Pag tinabas po natin yan, ang mangyayari po niyan is, dito na po yan. Ipihitin po natin ng isang tooth. One tooth. Okay? One tooth, pihit. One tooth, pihit, counterclockwise. Ganyan po, di ba? Tayo ng rotor valve. Pag tinabas po natin yung isang ngipin sa unahan, pipihitin po natin siya ng counterclockwise para doon na po siya mag-shoot, magbabangga. Doon na po siya mag insert Pag po niyong kalilimutan na, Yan po ay base sa ginawa po natin mga paps. At ito po, remind ko lang po kayo, ito po ay iti-tapered nyo ng konti. Tapered po yan. Tabas din po rito. Tapered. Para pong ganun. Naka-oval type. Oval type. Para po hindi magasgas ang flooring ng kabitan ng rotary bolt. Yan po. Okay po. Ah, okay po, nakakuha po ninyo. At ah, salamat po sa salamat po kay ano sa kay Sir uh, ah, Moto Life. Kay Sir Moto Life. Kay Sir Amoyo. Opo, forever Kawasaki yan. Opo, at sa iba po po na nag-subscribe. Pasensya na po kung hindi ko po nabanggit ang inyong pangalan. Opo, at uh, thank you po. Sana po ay share po natin to. Eh, syempre po, para lumakas din ang kanilang H, HD3, Kawasaki. Kawasaki tayo, mga tops, mga tropa. At magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you.